नजुडेको भए त ल भन्नुहोस् त आजसम्म यहाँ यो आदि मूलमा सृष्टि भएर आजसम्म एउटा ज्ञान नहायज्ञ नभएको ठाउँमा यो एउटा नहायज्ञ लगाउन हामी सफल भयौँ तपाईँहरू सफल हुनुभयो यसैलाई मैले दिएर तपाईँहरूलाई के नै पुग्छ र आदि मूल्य सदैव दिनु पनि भएको छ सृष्टि भएर यो आदि मूल्य बदादीदेखि हम्पा हुँदै सप्त सयको फाँट सृजित गर्ने यो भूमिमा तपाईँहरूले आज सम्मान स्वरूप भगवान्लाई पनि दिनुभएको त्यागले फेरि पनि तपाईँहरूको प्रगति हुँदै जाओस् यहाँको आँधी मूलको जलले तपाईँहरूको सिँचाइ पुगेर प्रवाह रूपमा कहिल्यै पनि यहाँ पानीको अभाव नरहोस् यति भन्दै हिजोसम्मले आज पनि दान दिनुभएका महानुभाव हुनुहुन्छ तपाईँ पनि कार्य व्यस्तताले सधैँ उपस्थित हुन सक्नु भएन होला हिजोसम्म एघार लाख तेत्तिस हजार पाँच सय सन्ताउन्न रुपियाँ यही ठाउँमा करप्सन भएको छ भने भण्डारको लागि जोड्ने हो भने पनि दुई चार लाख भन्दा कम छैन यो समितिले पैसै तिरेर जम्मै खाद्यान्न ल्याउनु पर्थ्यो यहाँ पूजा सामग्री भने पनि ठुलै पैसा विनियोजन गर्नु पर्थ्यो यी श्रद्धालु भक्तजनलाई यदि मिल्छ भने प्रेम सर अब शुभकामना धन्यवाद ज्ञापन गरिदिन म तपाईँलाई यो तपाईँको माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु जोरदार ताली बजाइदिनु होला हाम्रो आदि बराई माइले पक्कै पनि अघि नै भनिसक्नुभयो लामो समयदेखि पनि हामीले यहाँ महायज्ञ लगा लगाउन सकिरहेको थिएन सायद योभन्दा अगाडि थियो होला हाम्रो पालामा हामीले थाहा पाएनौँ तथापि बरु डराइ डराइ भन्नपर्छ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि महायज्ञ सफल भयो यो सफल हुनुको पछाडि न कुनै वडा अध्यक्षको जस हो न कुनै एकजना कोही व्यक्तिको जस हो समागणे भक्तजनहरू यहाँहरू उपस्थित भएर यो कार्यक्रम सफल गर्न नचाहनु भएको भए सायद सफल हुन्थेन त्यसकारण म यहाँहरूलाई विशेष कतिपय यहाँ हुनुहुन्छ कतिपय हिजो अस्ति आउनुभयो आउनु भएन होला तथापि सबै सबैलाई फेरि म ओडाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सुरुमा हुन त अकला मन्दिरमा यो महायज्ञहरू थुप्रै थुप्रै अनुभव गरियो त्यहाँ आफैले पनि कार्यकर्ता बनेर थुप्रै कामहरू सहयोग गरियो तर अकस्मात वडा अध्यक्ष भइसकेपछि पण्डितजी ओडामा प्रवेश गर्नुभयो उहाँको प्रवेशले ओडाको मुहारै फेरिया जस्तो लाग्यो मलाई एउटा सायद शुभ साइत परेर होला उहाँको वचनहरू नकार्न सकिएन आँधी मुलका समिति अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह भयो उहाँले पनि ओके गर्नुभयो नकार्न सक्नु भएन त्यसपछि उहाँका सम्पूर्ण साथीहरूसँग सल्लाह भयो कसैले पनि हुँदैन यो त भन्ने भएन तथापि बरु म आफैले अलि छिटो भयो अलि सम्भव हुन्न कि प्रचार प्रसार पुग्दैन कि यो बर्खाको सिजन अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर मैले धेरैसँग भलाकुसारी गरेँ आखिरीमा अहिले प्रमाणित के भयो भने यहाँहरू सफल हुनुभयो म आफै विफल भएँ मैले विफल गर्न खोजिरहेको रहेछु त्यस म यसमा पनि क्षमा माग्न चाहन्छु तथापि मेरै पछाडि लाग्या भए साँच्चै हुँदैन होला बर्खामा त यो पानीले बिहाल्छ होला कोही पनि आउँदैन होला भन्ने लाग्यो यदि मेरै पछाडि लाग्यो भए आँधी मूलमा यो सप्ताह हुने थियो कि थिएन मैले त्यसैले यहाँहरूसँग भने म माफी चाहन्छु यहाँहरूको उत्साह यस्तो धार्मिक चिन्तन यस्तो महायज्ञ सम्पन्न गर्ने जोस धन्दै धन्दै ओझेल परेन फेरि अर्को चान्स भनेको कुरा हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यसकारण हामीले यो सफल गऱ्यौँ सफल भयो तथापि फेरि यो एघार दिनको कार्यक्रममा अघि नै कन् पण्डित कथा शिरोमणि हाम्रा पण्डितजीले भनिसक्नुभयो विभिन्न कार्य व्यस्तताका कारण म आफ्नै ओडाको कार्य पनि सञ्चालन गर्न पर्ने त्यहाँ आएका समस्याहरूसँग पनि डिलिङ गरिरहन पर्ने भन्ने कारणले म सायद यहाँ धेरैचोटि आउन सकिनँ तिनचोटि तिन दिन त सायद म यहाँ उपस्थित भएँ होला धेरै दिन उपस्थित हुन सकिनँ यो अवधिभित्र तपाईँहरूको रात कसरी बित्यो होला दिन कसरी बित्यो होला खानुभयो कि खानु भएन सुत्नुभयो कि सुत्नु भएन यो आयोजक कमिटी यहाँ खटिनुभएका साथीहरू सुरक्षाकर्मी मैले त्यति नजर लाउन सकिनँ त्यसकारण म यहाँहरूसँग यो पनि क्षमा माग्न चाहन्छु तपाईँ हाम्रो दानले तपाईँ हाम्रो सहयोगले एउटा मन्दिरको भगवान्को आस्था हुन्छ भने हामी केही नभए पनि एक हप्ता रिस क्रोध त्यागेर यो शान्तमय वातावरणमा भगवान्को आराधना गर्न पाएँ यहाँ आउनुभएका या अगाडि दिनदेखि यहाँ मिहिनेत गर्नुभएका सबै सबैलाई फेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिको तर्फबाट वडाको तर्फबाट हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउँदै यहाँहरूको दिन यहाँहरूको हरेक क्रियाकलाप यहाँहरूको योजना आँधी बराही माईले सधैँ पूर्ण गरून् सधैँ सफल रहन् दीर्घायु रहन् र स्वभावैले भनिहाले हामी उमेर जेल जिन्दगी जेल यो धरतीमा रहन्छौँ फेरि स्वर्गको बाटो यात्रा गर्नका लागि यहाँहरूलाई सधैँ सरल चिन्तन सादा चिन्तन उच्च विचार धर्म कर्ममा मन लागिरहोस् यही शुभकामना साथ श्री आँधी बराई माईले हामी सबैको रक्षा गरून् धन्यवाद नमस्कार जय जय श्री राधे सम्मानित अध्यक्ष महोदय ज्यूलाई